有神通者不一定是开悟者，开悟者一定具有神通。根据以赛斯的观点，神通者是指那些具有超自然能力的人，而开悟者则是指那些具有高度精神觉醒的人。在这个意义上，有神通者的人不一定是开悟者，因为他们的能力可能是出自于某些特殊的原因，而不一定代表他们已经达到了精神上的高度。相反的，开悟者一定是具有神通能力的人。 因为他们的精神境界已经超越了常人，也因此具备了超自然的能力。但是，以赛斯强调，这些能力并不是开悟者追求的目标，而是他们精神成长的自然结果。这个论述主要是强调开悟与神通之间的区别，并不是一定要有神通才能开悟。以下是一个可能的例子：假设有两个人，一个是一位神通者。 他拥有特殊的能力，可以感知和影响物质和能量。另一个人是一位禅修者，他透过冥想和专注的方式开启了自己的心灵，开始了解更深刻的真理。在这种情况下，虽然神通者拥有特殊的能力，但如果他没有经历过内心的转化和心灵的觉醒，他并不是一个开悟者。另一方面，虽然禅修者没有神通的能力，但他已经开始了解更深刻的真理。 因此可以被视为一个开悟者。这个例子强调了开悟和神通之间的区别，以及这些概念可以独立存在。很真实做自己的鲁伯，以赛斯在他的著作《为自己学说话》中谈到了做自己的鲁伯这个概念。他认为，人们在追求自我实现的过程中，往往会受到来自社会、家庭、文化等方面的种种期待和压力，导致失去了真正的自我。 而做自己的鲁伯的意思，就是要努力去发掘和保持自己真正的本质和价值观，不受外在因素的干扰和影响，从而做到真正的自我实现。换句话说，做自己的鲁伯就是要保持真实、独立和自主的思考方式，以及尊重自己的感受和意见，并且坚持做出符合自己内在价值观的选择。这样做不仅有助于个人的成长和发展。 也能让人更加自信和独立，更好的应对各种挑战和困难。灵硬盘在以赛斯的教诲中，灵硬盘是指一个能量场，它被认为是能够接收和发送心灵讯息的地方。根据以赛斯的说法，这个能量场是存在于身体和灵性之间的，可以帮助我们与自己的灵性或高我连接，并且接收来自宇宙的智慧和指导。 以赛斯教导我们，要通过冥想、深呼吸和放松等方式，去深入感受自己的灵性，进而与灵硬盘建立联系。通过这种方式，我们可以更好的了解自己的目的和意义，并且获得更多的智慧和指导，以达到更高层次的成长和发展。灵硬盘是以赛斯在其著作《心灵的自我探索》中提到的概念。 意指一个人的心灵能够从无形的灵界中得到信息和指引，并透过灵感、直觉、梦境等方式传达到现实世界中。举例来说，一个艺术家在创作时，可能会感受到一股神秘的力量来源，让他创作出更加深刻、美丽的作品。这股力量可能来自于他的灵魂深处，透过灵硬盘的方式得到启示和启发。 另一个例子是一位创业家在创业过程中遇到了种种挑战和困难，但他始终相信自己的直觉和灵感能够指引他前进，并且透过灵硬盘的方式获得更多的信息和支持，最终成功实现了他的梦想。意识宛若一朵千瓣莲花，以赛斯的观点认为，意识是如同一朵千瓣莲花般的存在，每一个瓣片都代表着不同的意识层次。 这些层次可以是个人的意识层次，也可以是人类整体的意识层次，甚至是宇宙的意识层次。每一个人的意识半片都可以透过冥想、灵性练习等方式逐渐展开，并且与更高层次的意识连接，从而开启更深层次的人生体验。这个比喻可以理解为，意识是由许多小片段或小面相组成，就像莲花有许多花瓣组成一样。 每一个小片段都有自己的特点和功能，但它们又都是相互联系和影响的，最终形成了整体的意识。例如，在一个人的意识中，可能存在着不同的情感、记忆、思想和感知，它们各自独立，但也相互作用，最终形成了这个人独特的意识体验。